Garden, Cherry Belmonte. Uh, ah, kung nakikita nyo ngayon, uh, masyadong madaming ano, marami tayong dalaw ba? Okay. Ngayon po ako susubukan ng isang product. Ay, eh, sabi kasi nila, eh, napakaganda na ito. As talagang may may mga nakita na rin ako at talagang mga nag-satisfy na customer. Pero, itong product na ito ay kay Glam and Grand Cosmetics. Ngayon ko lang din ito nabili as in ngayong araw at nagustuhan ko siya. Ewan ko kung anong nakain ko, bakit parang trip ko magpagano. Ito po siya si yan. Ito po yung kanilang logo. Yan si ate. Na ah, ba diba, magkamukha kami. <laughs> okay. Ito po si Glam, Glam and Grand Cosmetics. Ang um, nang nabili ko po kay Madam, oh, shout out sa sa'yo, madam. Kung kailangan mo lang ako sino ikaw. Ito po yung naking nabili. Yan, kaya na umaga lang yan, nabili ko. Yan, ito po ay lip tint. Ito po ay scarlet. Tapos, isang brewed coffee. Ay, blue po yan. Sorry, magkamali. Kasi napanood ko yung video ni ate, si ano, shout out po sa'yo. Ilagay ko na dito, nakalimutan ko. Yan, shout out po sa'yo. Uh, kung di dahil sa hindi ko ito mapapabili. Hindi ako mapapabili dahil dito. Pero maganda siya kasi tinry mo. Kaya tatry ko din ko talagang tumayo. Gaganda ba ako? Okay, let's do this. So, oh, si brewed coffee, ito. yung kulay, ganito po siya itsura niya. Yan. Ganina din tinry ko siya kanina pero okay siya. So, ito kasama na ito nung binili ko. Sa mga gustong bumili nito at kay Glam and Grand baka naman charot Ang una kong gagawin, ito muna. Subukan lang natin. Ito nandito lang tayo sa bahay, di ba? Kailangan sa mga magpaganda paminsan-minsan, di ba? Kahit may anak ka na. Kailan yan? O ito, ito ang aking salamin. Salamin na ang <laughs> namutar. Wala ibang salamin eh. Kaya ito rin nahatak ka. Tayo. So, dahil nga pandemic. Subukan natin magpaganda. Kung may inlabaw si Mister. Ay, Mister. <laughs> Kaya nga po pala, itong eye, eyebrow ay siya isang piece. Maganda siya. Subukan lang natin. Subukan lang natin siya kung talagang magiging kamukha ko si Marian Rivera. <laughs> Para akong tanga dito na sa cellphone nagdadalaga, feeling dalaga, oh, pwede ko i-afford na afford lang po. Murang-mura. Kaya ito na ako ko po anak. Ah, Kaya kasi may tahimik. Ano, ako lang talaga hindi siya nagsasalita dito. Ah. Kaya natin itigil. Eh, Sa kalibog. Condition which look natural. Diba? Sulit na yung pera mo eh. Murang-mura lang. magkilay dyan kagaya ko. Kilay is life, diba? pagpasensya nyo na po itong ginagawa ko talaga wala pa ako sa sarili ko subukan ko lang po talaga next is this one lip balm ay lip tint pala lip tint si Scarlett yeah si Scarlett wala ayaw niya ayaw niya mag focus ayaw niya hmm. ito po yan pinkish lang pink lang siya. Light pink po. Light. Yan. Sa mga ano, sa bumili na ito, murang-mura. Worth of 100 pesos. Tapos ito rin po. 150 muna. Charot lang. Kanina tinry ko siya, oh. Mayroon pa siya kanina. Kumain ako lahat-lahat, mayroon pa rin. sabi nila pwede daw ito dito sa litching. Lagay, isa litching. Lagay natin ulit. Yan. Yeah. mag-ayos lang konti, magpapalit lang. Just wait. Hello, so ito na po. Okay. Kaya, napadaan ka sa aking YouTube channel. Please subscribe. Please and Thank you! Para bago na dito. Bye. <laughs>